Cuando sea grande voy a conocer el amor de mi vida. Todo va a ser perfecto. Nos vamos a encontrar en, la plaza. Voy a querer que me agarre bien fuerte. Siempre que estemos juntos voy a sentir como que vuelo. Vamos a pasar toda la vida juntos. Mi corazón va a latir tan, tan fuerte. Y cuando no estemos juntos lo voy a extrañar mucho, muchísimo. Vamos a ser muy felices juntos. Y nunca nadie nos va a poder separar.